Bonjour, je suis Fabio Panzavolta, formateur et coach Scrum professionnel chez Collective Genius. Euh, dans cette vidéo, je m'adresse euh, aux personnes qui font partie du management intermédiaire dans les entreprises. Je l'ai côtoyé pendant pas mal. Euh, je me suis rendu compte que lors des évolutions agiles des entreprises, le rôle du manager est vécu de manière un peu anxiogène sait pas trop où est-ce qu'on va, euh, on va aller, on ne sait pas trop si on a encore besoin de nous, euh, si le rôle du manager va encore exister en Scrum euh, ou en Agile, etc. La réponse est oui, dans le sens que pour moi Scrum c'est quelque chose d'inclusif, euh, qu'un manager intermédiaire a beaucoup de réseaux informels et peut vraiment aider les équipes Scrum à résoudre les problèmes qui, les affectent au quotidien pour s'intégrer dans ces nouveaux euh, entre guillemets, systèmes agiles, euh, le manager doit évoluer, faire évoluer euh, sa manière de penser, agir et décider de telle sorte qu'il soit aligné avec les mondes de Scrum et Agile. Pour certains, c'est un peu plus compliqué, pour d'autres, ça vient naturellement, c'est un peu plus facile, mais c'est quelque chose qui rend euh, la place de travail beaucoup plus humaine. Euh, et très brièvement, euh, en quoi consiste cette évolution du manager Moi je dis souvent, c'est un manager qui va se retrouver au service des autres. Donc en gros, il agile, on fait prendre la décision aux gens qui font, et le manager sont là pour supporter ces décisions ou éventuellement pour éliminer les obstacles qui empêchent les équipes de faire leur travail. Donc, euh, on ne manage plus les personnes, on manage un cadre de travail, on, doit comprendre les règles du jeu, euh, un scrum, c'est comme un jeu, on doit comprendre les règles du jeu pour pouvoir jouer avec l'équipe. Autrement, effectivement, on peut être éloigné, mis à l'écart, etc. Voilà, donc euh, je vous laisse découvrir le reste. bon voyage, et notamment avec Scram et Habito.